ど、六角形ですね。 <laughs> 六角形。六角形の中に我々のその D マークつけています。はいはい。うん。まあ、我々のそのトークのロゴだったり、我々のこの、 <laughs> まあいろいろ使うところで、このまあ六角形をこう我々のトレードマークにしようかなという。はいはいはい、そう、皆様この六角形のそういうマークを見たら、DBC と 思い出してください。 <laughs> そういう目的で我々こういうふうに設計しました。ああ、だからその、まあ、マイニングマシン兼これはあの VR も見れるというすごい優れものの DV ボックスですよね、うん、これも六角形にこだわったっていう。そうです。 <laughs> 将来の次世代、次世代も全部六角形に。ええー、あ、いいですね。 <laughs> ロゴが六角形。なるほど、すごいこだわりを感じます。あの 今はこういう大きさこれぐらい、うん、これ家庭用なんですね。うん、あ家庭用サイズこれ置いとく。で今なぜかこの家庭用こんな大きさにする、うん、一つは3熱あ一つはハードディスクの大きさはいはいはい、まあ、コストコストパフォーマンスのことも我々考えます、うん、で実際に小さくすることができますよ、うん、でもいっぱいお金かかります、はい、使うそういうあの部品 全部高い方のなっちゃうんです。なるほど。それ、そうすると、もうこんな値段で、じゃあ、ちょっともったいない。うん、同じ機能を実験させるために、はい、じゃあ、ちょっとココストパフォーマンス、あの、いい部品で作られてほ方がいいんじゃないですか。うんうん、でも将来、この技術の発展で、はい、バッテリーの技術技術の、今我々アダプター使います。 はい、ここに電源ケーブルつなります、ね、コンセントにつなぎますよっていう、はい、また 5G なんで、はい、5G はすごく電源のその電流の消耗がすごいなんですよ。あ、そうなんですね。あの日本でも例えばフォーマが最初に出た 3G が最初に出た時って、はい、あの携帯電話買ったら電池パックがもう一個ついてたんですよ。 あでも1日電池が持たないので電池を変えてってやったんですねでも今はもうね 4G でも全然電池1個で十分だったりするじゃないですかかその新しい通信規格が出始めた時ってどうしてもその電池が足りないとかっていう問題が起きてくるのでまあ今はその電源コンセント 使ってっていう電源供給にしてるんですけど、まあ、将来的にその、はい、あの、5G のモジュール周りの、あの、企画がまあ整理されてったりする中で、はい、まあ、あの、持ち運べるような、そうでで持ち運べるようなことを、まあ一応、まあ、第2弾、第3弾として企画はしていますと。はい、そうですね。ずっと家で、家だけでこの BR を経験することじゃなくて、うん、車の中とか、うん また郊外にバーベキューをやるとき、はい、車の中でちょっと車の後ろに座る人が、後ろに座る人、実実は我々今、うん、あの、車のオーディオ系の会社と開発もしています。うんうん、今、車の後ろに、このちちっちゃいパネルしかないんじゃないですか。確かにそうですね。で、ベンツでも、あの、メパフですか。ベンツの一番高級車、マ まあ、まあいいですね。うん、ロイス・ロイスとか、うん、あの、また、まあつ、まあ、常に、つまりこの高級車ですね。うん、大きくしても15インチ、21インチ、32インチまで可能性ありますか、うんいやもう無理ですね。バスですね。そうそういえば。う画面のサイズで無理ですよ、ね。でも我々のこのメガネをかけると何インチまでできますか、はいはい、うん、なるほど。もう360度。IMAX。 IMAX? <laughs> はい、映画館みたいな。あ、IMAX 映画館っていう映画館。なるほど。4DX とかね。4DX みたいな。うん、これ巨大なパネルを、スクリーンを見れるようにしてあげたいですね。はい、なるほど。その時に 5G、うん、必要でしょう。はい。5G 回線がないと、それは実現できない、できませんよ。ですね、確かに。なるほど、なるほど。 で、またいろんな他の応用で、これからやっていく、全部この通信、必ず必要です。ネットワーク。はい。5G は、だから、VR、AR、AR、VR でやっていくんですよ。うん、どちらも相関関係があって、VR と AR が流行って、まあ、5G が流行るっていうのももうどちらも同時のようなことですよね,、うん、そうですね 5G がないと AR とか VR も実現できないし、うん、 なるほど。まあ、インターネット経由では厳しいですよね、はい、っていうことですね。で特にもう VR、AR ってそのインターネットあってなんぼなところもあるので、はいでね、まあインターネット、まあ今の時代でインターネットなしで何かコンテンツを提供するのは非常に難しい話ですよね。確かに。まあそれにはやっぱりその 5G 回線が結局必要になってくるということですね。はいはい、で、まあちょっと話がそれたところもあるんですけども、結局じゃあチャイナモバイルとの連携について、についてというところで、まあ今そのチャイナモバイルだったり、 その我々の思惑が一致したところがその VR、AR の 5G での実現というところで、はい、彼らも、まあ、5G 回線をこれからリリースする中で VR、AR コンテンツをまあ広めていきたい。で、我々もその、えっと、まあ、開発者側として同じ方向性を持っているということでの、まあ、はい、えっと、チャイナモバイルとの協議が始まったわけですね。で、まあ、具体的な提携について、今、うん、ファーストテストするとして、はい、あの 提携というところで、あの、我々のハードの提携。うんうんうん、ハードの提携、まずその教育の方からスタートします。うん、はい。教育。教育。教育っていうのは中国の内陸の部、内陸の学生たち。うんうんうんちょっと先生、いい先生が、あの、行かないんですよ、内陸。ちょっと、あの、さ、給料の、その差が、沿海地区と違いますね。まあ、中国、ね、我々いるところ、上海、うん、北京、 みんなご存知のようにその深セン広州とか、はい、そこなんかあの発達地区なんですね。はいはいそうです、ね、内陸で言うとその江南省とか江北省とか雲南省とか、うん、えー、新疆とか、うん、チベットとか、はい、そういうところでみんなあんまりいい先生が行きたくないんですよ。 まあ、行くにも山何個越えなきゃいけないんだぐらい遠い、 <laughs> まあ、中国の田舎って想像絶する田舎じゃないですか、ね、うですよ、ね、広大な大地の中で、ね、海側はあの発展してますけど山側ってもう、はいはい、ちょっとまあ失礼な言い方するとまあ何十年前の生活をしてるんだろうみたいな状況だったりするわけですよね。 で中国としてもその教育の水準を上げていきたいと。で、沿岸部なんかって今上海の教育レベルも非常に高くて、ね、もうそれこそ、まあ、学力テストをこう世界的に実施した時に、うんうん、あの上海のスコアって日本より上だったり東京より上だったりとかする時あるんですね。あすごいで、まあ、そうやって発展してる沿岸部に対して発展してないそのカントリーサイド田舎の方の教育について今すごいこう中国が国として取り組まなければならないと なるほどその教育の格差をなくしていかなきゃいけないという中で、うんあの今回注目しているのが我々の技術でもあるんですね。まあ、その説明ということでちょっとそうですね。あの、はい、宴会地区先生のその授業を我々のその BR の設備へで撮影して、はい、まあ、毎日そういう授業を与えることじゃなくて、うん週に3回、うん、回今最初は3回ぐらい、うん、学生たちに見せます。うんうんうん というつもりと計画を今しています。これが最初スタートするのが、あの、中国の厚生省。うん、で、こうね、あの、日本の江戸時代の A。はい。生は西。うん、西。はい。省。厚生省。はい。あそこね、ちょっとあの、なんていうか、中国で GDP の方が逆 逆、あの、一番下のところ、チベットよりちょっと多いなんですけど、まだいぶ低い方、ね、だいぶ低い方なんですよ。だから、給料も大学も全部良くないんで、先生たちにあんまり山の奥に行きたくないんです。でもそこら辺一番、あの、中国政府が、うん、あの、発展したいところなんですね。で、北京とか上海とか広州のいい先生の授業を録画して、うん、そちらに出して、うん で、当然そういう、あの、通信会社と、あの、組んで一緒にやらないと、できないので、そもそも携帯の電波がありませんみたいな可能性があるわけですよね。現状 4G の電波がありません。どうやってじゃあ、インターネットもありません。みたいな、こう、山奥の村に、まあ、先生が行くことも無理だったら、じゃあ、その先生の映像を撮ったからといって、どうやって、ね、配信するんだと、うん、インターネットのインフラが整ってなければ、はい、まあ何も配信できないですからね。そうですよね。で、日本だと、まあ ね、ちょっとにご同時かわからないですけど、はい、日本だと結構サテライト予備校みたいな感じで、うん、あの、まあ、東京のいい先生の授業を、例えばその地方都市の、まあ、同じ予備校、同じ学校で、東京のいい先生の授業を受ける。はいはえっ、ー、と、生徒はこう座ってみんな受けるんですけど、こう、ね、黒板というかその画面にその先生、東京の先生の授業が出てて、それをね、はい、受けるなんていうのは、はい、日本の予備校ではね、あるので。実は私も受けてました。サテライトね。 <laughs> はい、そういうやつ受けてました。ね、しやすいと思うんですけど、まあそれを 中国でもこれからやっていこうというのを、まあ、中国の国として取り組んでるですね。なるほどなるほど。それはもうじゃあ今は映像とか、うん、まあ、では流行ってはいるんですけどそれを VR でやるとよりリアルな授業になるとそういうことですか、ねうん、やっぱりどうやってやっぱり VR の強みは、はい、ただそういうあの今のみんなみんな今考えてるのは PC でもできるでしょと。 1対1で、1対複数の人、インターネット授業自インターネット授業、どっちが違いがありますか、やっぱり質問先生に質問させない学生ね、本当に分かってないんですよ、質問までもできない、でも他の人がどういう質問先生にさせてるどういう反応する、こういう雰囲気はみんな経験したいんです、なるほど。で、VR じゃないとできません。 確かに。で、BR やってると、例えば先生がそちらにす、あの、もう立てます、座ります。うん、で、我々全部学生です。はいはい。で、彼が一番いい学生です。はい。で、私そばに座って、あ、この質問ですね。顔こんな感じですね。うん、先生の顔はこんな感じですね。うん、私すぐ了解 勉強になりますね。これが大、すごく大切です。わ、かりやすく言うと、はい、VR で実際のその生徒がいて先生がいてっていう授業、その生徒がいるその空間そのものの動画を撮るんですね。要は日本の予備校って、要は先生がこっちに向かって喋ってるだけじゃないですか。これを VR で教室そのものを撮って出すと自分が周り見たら他の生徒がいるんですよ。そうです。 で、他の生徒が先生ってこう質問してるところとかを、こう、リアルに感じられるので、例えば、この山奥に一人しか子供がいないみたいな、同じ学年の子が一人しかいないみたいなところで、あの、町、まあ、都会の方にある学校の、まあ、同じ世代の友達、あ同じ世代の子たちがこう勉強してる風景の中に自分が入って、勉強してる雰囲気を味わえるということですね。すごい。 今の説明ですごくリアルに想像することができました。はいうん、自分が、まあ、例えば、まあ、教室の一箇所に、まあ、そういう前回見せていただいたカメラとか置いて、うんはい、まあ、そういう録画をすることで教室全体が録画できて、うん、横を見たら生徒がいてっていう、質問もできてっていう環境ができるわけですね。うん、そうですね。はいはいはい、はい、それで私続けて説明します。はい、お願いします。こういう貧しいところに出す部、はい、の場合、はい、 ハードを配って、はい、政府から買ってもらって、うん、またそういう貧しいところ、内陸に配ります。はい、で、こういう学生たちに、そういういい先生の授業がただで見せます。うん、ただし、はい、ただし、上海、北京、広州、はい、いい学校がそれぐらいしかないんですよ。うん、全部いい学校って言わないんですよ。うん そうなんですね。じゃあ、上海にいる人、はい、上海のいい先生の授業聞きたい場合、うん、どうします上海にいてですか、そうですね。上海にいる人。はい、上海にいて、で、上海にいい私の子供まだいい 学校に行っていません、はいはい、でもすごく素晴らしい学校の先生の授業聞きたいんです、うん、あじゃあ内陸に行こうかっていう話ですか今うんでできないでしょう <laughs> できないでしょうそのためだけに行かないですよね <laughs> その場合、ねはい、録画したコンテンツ、はいはい、はいはい、DBC で払って見れますあそこでじゃあ設備持っててくださいはいはいそこで有料化というかコンテンツ化すると なるほど、なるほど。内陸の首都の学生、政府の、あの、なんていうか、福利みたいに、福、利、あ福利、すみません。福、利、福利みたいに配ります。でも、こういう宴会地区の人はすみませんね。自分で払ってください。自分で払ってください。 <laughs> なるほど。そこで、まあ、利益ももらえてと。まあ、その教育格差を埋めるためだ、なので、まあ、上海に同じものを ね、ただで配るというわけではなく、ね、あくまでも、まあ、今話してるのはチャイナモバイルとその中国教育部が進めている内陸部のうん、あのプロジェクトの話ですね。すごい内陸部プロジェクトっていうここで聞いていいのかみたいなお話も聞いちゃいましたね、うんまあ、もう一つのその応用として、はいはい、あの教育以外の話、はいはい、普通の一般社 で、DBC に関してどんなあの応用で、あの、提携でチャンネルモバイルとやっている。うん、で、我々今、まずテストしている部分、分野は、パケットですね。うん。パケット。流量流量、うん、あの、えっと、データ通信量、データ通信量。データ通信量。あの、DBC から、その、うん、何電波通信量あの、 <laughs> まあ、通信量です、通信量。はい。 これ、エクスチェンジすることができます。あ通信料と何をですかあ DVC。DVC と通信料がエクスチェンジですか要は、あのー、例えば、契約で、うん、携帯電話の契約で、うん、あのー、1ヶ月1ギガ。の契約とか1ヶ月10ギガバイトの契約とかその、はい、要はデータの通信量 をこう自分で日本でも決めて、まあ私はこう結構インターネットするから10ギガのプランに入ってますとか、あの、私はあんまりしないから電話の方が多く使うから、あの、通信量は少なめで電話の方多めでとかっていろいろ日本でもプランありますよね。はい、ありますね。で、えっと、今進めているのはその DVC の、うん、DVC とその通信量の交換 DVC いやこれこの DVC を払ったら、はいはい、えっとじゃえっと2か2ギガ分もらえますとか、うん 今月の通信料が 2, 2ギガ分もらえます。はいはいとかっていう、その、えっと、通信料と DVC の交換について、今、チャイナモバイルと話を進めてます。あ、なるほど。まあ、そういう、はい。そうですね。本当にもっとあるんですけど、はいはい、今日もし全部話進めていくと、うん、もう時間が足りないと思いますけど。そうですね。もう今の時点でもかなり 時間が押してしまっていてすいませんえでも本当にここじゃ話し足りないぐらい、ね、 <laughs> ゆっくり紹介しますゆっくり時間があるときにもう一回私上海にいる間、上海に来てくださいわかりました行きます行きます <laughs> そう本当に今ここで話足りないぐらいチャイナモバイルと提携する内容も決まっていてしかも今のギガのお話で言うとエクスチェンジするときに DVC を使うということは、まあ、そこに実需が生まれるということですよね、うん、そそこで流通するということは、まあ、通貨の 価値も上がっていくと、私は聞いていて思いました、うん、はい、すごく魅力的なお話をありがとうございました。じゃあちょっとここでちょっと Q&A コーナーを入れていきたいと思います。はい。はい。でちょっとこの DVC プロジェクトについて一番多かった質問とかをね、あ特に多かった質問とかを伺っていきたいと思います。はい、で、いろいろ伺っていてリストしてきたんですけど、はい、まず一つ目はですね、ちょっとさっ さっき聞いたお話と一緒だと思うので、うん、ちょっと省かせていただきますが、はい、 <laughs> はい、つ目に行きますね。次に、えっとですね、上場日、上場先はもう決まっていますか、えー、今回の ICO は今までの実態のないものと違うので、とても期待していますという質問が来ています。うん、はい、これについては、あの、今のそういう実態で上場します。 で、はい、これ以上に増やす内容があります。減らす内容はまずないんですね。で、これからた多分この、あの、我々の DB ボックスで2代目将来あると思いますが、はい、で、まあ、サイズ的にちょっとちっちゃくなる可能性ありますね。また、その、外のそういう形、うん、デザインとか、六角形のそういうまた金属とか、うん こういう形にする可能性あります。それまだ検討中です。そこら辺の修正がちょっとなんか、あの、あるかもしれない。まあ、それはハードの話、ね、はい、今回上場、の話。上場の話。上場も決まっています。はい。で、一応、あの、まず我々上場するところがベトナム。ベトナム。の、あの、BNB というところで上場します。BNB。BNB。BN、ビッグ。VNB。ビッグ。 ビッグ。はい。ベノビッグというところで上場します。はい。ベトナムの取引所ということです、ね、はい、そうです。そこで上場日とかはどのぐらいなんですか、で、一応7月の末。7月の末。今の予定ね、はい、あの、7月の末です。いろいろ手続き出していますので、はい、あの、弁、あの、シンガポールの政府の方からも、うん、そういうドキュメントを出しているところなんで、で、もしそれ以上にまた他、あの、処理必要な、必要な場合、うんうん、また追加して、うん ちょっと調整する可能性はあるんだけど、今まで見るとないですね。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあもう上場に向けての準備は着々とというか、そうですね、もう終わりかけていると。はい。で、ベトナムの取引所で7月末ということですね。うん、まあ、説明しますけど、そこら辺、グローバル向けなんですね。はいはいはい、はい、みんな全部自分の口座開けられるような、あの取引所です。 そうなんですか。なんか最近日本だとはすごく取引所が開きにくい状況になっていて、そうですね。それは国の政策によってちょっと違いますから、ちょっとドキドキしちゃうんですけど、まあ、今回の取引所に関しては、はい、そのまあ事前に まあ、どこの国を例えばシャットアウトするかどこの国は OK とかっていう話も全部含めてもう早い段階から話をしていまして、まあ、この取引所とは我々あのだいぶも長く付き合いがありまして。その辺はちゃんとこうね DVC を購入していただいた、まあ、世界の皆様、ね、そのまあプレセルをやったエリアの方々にはあの問題ない形で、はい、提供できると思います。はいすごい心強い回答、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きますね。 と次は、えー、上場後に ICO あれはないんですか、うん、今まで参加した ICO が全部元本割れしていて不安ですという質問ですね。やっぱりそれってまあ一番こうね、プレセールに参加する上でこの、不安に思うところだと思うんですけど、あの、まあ、よくあるその ICO 割れ案件の理由というのは、やっぱりその、はい、プレセールだったり、その前のクラウドセールだったり、こう、うんそういうところで結構、あの、大きな投資 グループとか投資家が、まあ、ボーンとお金を入れて、はい、で、そこがその利益を確定させるために上場した瞬間にポンと売り抜いちゃうんですよね。はい。そうするとかなり大きな売りから入っちゃいますと。で当然我々も今までまあ開発してきた中でその投資を受けてるところもありまして、はい、その、まあ、我々の中でもその、まあ、ビッグホルダーっていうのはいるんですけれども、はい、あの、我々はそういうことが、その ICO 割れみたいなことが起きないように、そのビッグホルダーに関しては、あの、ロックしてあるんですよ。 はいはいよく聞きますね。はいもうまあいわゆるその何年間とかどれぐらいの間は、うん、あの上場後も売っちゃだめですよという契約を結んであると。まずこれが一つですね。ああ安心できる要素ですね。はい、一つ目。であとは、まあ、どうやっても例えばプレセールで、まあ、今回みたいにそのボーナスをあのつけて販売したりしていると、うん、はい、 まあ、あの上場後にこう、ね、売った方が利益確定できるんじゃないかという方もまあいらっしゃると思いますので、まあ、確かにそこでこう売りから入るのは間違いないとは思うんですよね。はい、なんですけど我々のこのプロダクトが、あの表に出て、まあ、今回そのえっと、まあ、量産費用だったり、広報費用というのが十分に賄えて、はい、まあ、この機会が実際、こう、皆さんの、まあ、こう、手元に届くような、 状況になると、うん、DVC の流通量とは必然的に上がっていくので、はい、そこが一番こう価値が高まり始める時なんですよね。ねこのプラットフォームの中でもうこのトークンの必要性があります。そうですね、うん、確かに。コンテンツとか見る、あの、設備のそういう買う、うん、また可能、借りる、うんうん、全部このトークンで、はい、その使う、うんうん、このトークンだけ使えます。 もうこのトークンだけっていうことですか、うん、ね、うん、まあ、我々基本的にこの,、はい、あの DV ボックスを発売してやっていくことっていうのはもうこれをどんどんこう世界中に、あのー、売っていって DV あの DVC を使う場所を増やすと、はい、だから例えば我々が今ある自己資金でこの DV ボックスをまあ500台生産して、まあ、500台売ります別にできなくないかもしれないんですよ量産費用として、まあ、500台だったら捻出できるかなとかってあるんですけれども、はい、500台売っ 、まあ、日本例えば日本の場合ですと間にめあの商社が入ったり、まあ、その家電量販店だったりってこう支払いタームっていうのがあるんですけど、我々が物を売って実際お金入るのって1か月後とかなんですよね。はい、だから例えば50%我々が利益を乗っけてこれを売っても、2倍作れるのは1か月後なんですよ最低。あータイムロスが生まれますね、ねはい、今月500台作って来月1か月後に 1000台作れます。じゃあ2ヶ月後に2000台売れます。効率悪いです。これでやると、どんどんその DVC が使えるところがなかなか増えないから DVC 売っちゃう人が増えますよねと。はい。そんな形よりも我々はもう最初から例えば世界中に、じゃあ最初今月は1万台出します。で、1万台で来月はじゃあ5万台出しますとかってこう、えっと、大量に 生産して大量に売っていく。はい、同時にその DVC を使う場所を一気にボンと拡大していくと。うん、それによって DVC の流通量を爆発的に増やす。はい、まあ、そういう形で考えていますので、あのー、まあ、うん、買う方の,、あの数が、はい。売る方よりうん。大きくにすると、まあ、これ一般論なんですね。はい、買う方の多い多ければ 値段が上がるんです。そうですね。そう、そういうする手段と本当のニーズ、うん。それ一番大事なんでなんですね。なるほど。いっぱい PR とか、そういう宣伝しても、結局本当のニーズのところがなければ、うんかなり大変ですね。 確かに、このもう今広告でね、すごくまあ認知度が上がってるコイン、でも実需がなくて成り立ってないコインっていうのはよく聞くんですけれども、これはまあプロダクトがあって、このプロダクトをどんどん発売していくことによって、そこで必ず実需も生まれるということで、はい、あと私はその10億人がみんな使うと、無料配布されると。 それだけで十分なんじゃないかっていうのもちょっとなんかインターネットで調べてて見つけたんですね、うん、その DVC に関しての意見で。でねうん、でも、まあ、今の話を聞いたのを、まあ、 解釈すると、うん、まあ、そのそれ以上にというかまず最初に IC をして、うん、そこで集めた資金によって、まあ、さらに今よりも大きい規模で一気に生産ができて、うん、一気に広められるということですよね。あの10億台作るお金なんて我々持ってないですからそうですよね10 <laughs> 億台の注文もらっても10億台作るのって何兆円必要なんですかっていうぐらいお金必要になるんですよね。はい、ちょっと思ってました。はい。よくその、じゃあなんでこんなに開発ができてるのに、 あの、プレセールするのとか、一応するのとかっていうね、はいはい、ことを聞かれたりするんですけれども、開発は開発で完了してます。でも生産してるわけでもなければ、販売してるわけでもありません。うん、これを生産するのに、いくらかかると思いますかと。じゃあね、はい、今月1万台作ろうと思ったら、そのね、何千倍もお金かかるわけですよ。で、じゃあそこで またここの中で流通するコンテンツ、これハード作って終わりじゃないんですよね。はい、コンテンツ、例えば映画だったり、うん、アニメだったり、そういうものを獲得してきて、まあ、ここで、えっと、配信してもらう契約っていうのをどんどん今、今もやってるんですけども、はい、そのコンテンツ獲得費用にこうお金もかかったりしますと。まあ、そういった事情もあって、我々こう、万全な準備をして、はい、世に DVC が使える場所がどんだけ 増やせるかというのを最大限考えてプロジェクトを進めていますと。いうことで、まあ、その上場後の ICO 割れっていうのは非常に少ない、そうですね、ないんではないかなと考えてます、はい、はい、すごい根拠あるというか、うん、すごくビジョンの見えるお話が聞けて私も安心しましたありがとうございます、はい、はい、じゃあえっとですねじゃあこの後えっとちょっと発表があるということなんですけれども、はい えー、今回日本にお二人が来日された目的はトークンスカイということですよね。はい、それで実は私もその 招待をいただいて、はい、実際今日見させていただいて、はい、本当に感動しました。もう、あんなに大きい会場で、まあ、堂々と喋られていて、うん、もうすごくかっこいいなと思いました。でも、その視聴者の方は会場には行けてないと思うので、うん、まあ、そのトークンスカイでどんなお話をしたかとか、うん、その雰囲気だとかもいろいろ教えていただけたらいいかなと思います。まあ、まずそのトークンスカイっていうイベントに関して、あの、皆様にね、あの、知っていただきたいかなと思うんですけれども、 あの、日本では実はあまり、あの、聞かないんですけど、ブロックチェーンのイベントというのは、今、世界各地で、はい、あの、結構行われてるんですね。で、当然中国でも行われてますし、例えば韓国でも行われたり、はい、まあ、もちろんこうヨーロッパなんかでも行われてるんですけれども、まあ、その中でも、最大級のイベントですね。はい、えっと、前回、韓国で開かれた時は、5000人ぐらい来場者が、うん いたんですね、確か。うん。5000人。で、はい。まあ、今回もすごい人多かったですけど、はい、まあ、来場者多分、まあ、5000は超えるっていうふうに、あの、主催者側が発表していた。まあ、明日もあるので、あれなんで、まあ、2日間やるんですけれども、まあ、本当ブロックチェーンの、まあ、世界最大のイベントと言っても過言じゃないぐらいのイベントで、で、運営者側も結構、あの、本気で取り組んでまして、今回、あの、ニューヨークのあの、ナスダックのあの、看板のところにも、デカデカとトークンスカイ っていう気が強かったねコマーシャルかけてるんですね、宣伝もしてますね、宣伝してたりとかしてまして、アジア最大ですねうんこう今本当にもうとブロックチェーン関わる人は知らない人がいないんじゃないかなというぐらいの本当世界最大のイベントですね。 はい、確かにすごいもうアジア最大のイベント、はい、ブロックチェーンかブロックチェーンのイベントで登壇するっていううん、信頼性があり、ある話ですね、うん、我々としては今までこう表に出てその、うん、ドラゴンベインプロジェクトを説明する機会というのはあまりなく、まあ、むしろこう黙々と開発とその提携を進めてという形だったんですが今回初めて、はいですかね。あの、まあ、特に日本では初めてなんですけど、こう皆さんの前に立ってこう話をする場となりまして、はいはい、 で、やっぱりその、我々がまあ、下手したらこう会場で一番無名なプロジェクトと言っても過言ではないぐらいの、ね、 <laughs> あの、まあ私はもうそういうつもりで、まあその話してたんですけれども、まあその代わりこう今回、あの、私話させていただいて、もう本当に、聞く前は、もう多分この会場で一番無名なプロジェクトですと。 でも、まあ、帰る頃には一番頭の中に残ってくれるプロジェクトになるんじゃないかなという感じで。で、あの、実際トークンスカイのイベントでも我々のその DVBOX とあのミニゴーグルが、あの、トークンスカイの、えっと、オフィシャル VR 設備として、はい、はい、あの、展示されていまして、ブースもあるんですけれども、 で、その VR、AR ね、ちょっとさ冒頭の方で話したじゃないですか。あの、今回の、えっと、トークンスカイの中でも、まあ、VR、AR っていう専門のこう、あの、時間というかタームがあって、もう特別にこの一つのジャンルとして確立してるんですよね。ブロックチェーンと VR、AR。ブロックチェーンとゲーム、ブロックチェーンと金融みたいな、そういう中の一つに VR、AR があるんですけど、はい、で、我々の設備が一応大会公式、あまあ、会の公式の 設備ということで。そうです。はい。もうじゃあ、トークンスカイでもオフィシャルな公式な、えっ、ー、と、認定を受けていると。そうですね。まあ、その場で初めてこう日本の皆様に、この、宮脇さんを除くとですね、宮脇さんはこう初めてこう日本人で、私みたいなこう開発者を除くと初めてこう、ね、見たんじゃないかというぐらいの。なるほど。日本初お披露目のために来たと。ねはい、あのビジネス向けで、まあ、いろんなメーカーさんだったり、いろんな、まあ、家電量販店さんだったりっていうところは、まあ、もちろん、あの、 見ていただいてるんですけれども、まあ、一般の方にっていうのは、はい、まあ、今日が初めてという そうですね。ですね。すごい反応はどうでしたか？これでマイニングできるんですかっていう反応が一番多くてですね。はいそうですよね。やっぱりその実は私マイニングやってるんですっていう方も結構いらして、はい、でもあのマイニングマシンってうるさいですよねとかもう電気代がすごくてとかっていう、 <laughs> ねやっぱりもう本当にそうです。まあ想像のつくはい不満が聞かれたんですけども、あのうちのは二十数ワットで月々ね四五百円のマイニング コストですよと。安い。で、ここでマイニングしてここで使えますっていう、ね、シンプルな形ですよというのは、こんな軽い機械1台でできるんですかっていう話が一番今日ブースでも多かったですね。ああ。ありがとうございます、はい、やっぱり日本でも期待が高まっているプロダクトであり、まプロジェクトであるということで、うん、もう一つですねじゃあお問い合わせが多かった質問をもう一回もう一つ紹介したいと思います。はい、えー、っとですねこれが、えっともう一つ目が えっと、トークンスカイに